Perinteisissä kouluissa oppilaat istuvat omilla paikoillaan ja opettaja kaataa tietoa oppilaiden päähän. Ei näin. Meillä Renkomäen koulussa opitaan muuallakin kuin luokkahuoneessa. Juuri näin. Täällä Renkumäen koulun lähimetsässä oppilas on käyttämässä iPadia. Mitä teet? Olen kuvaamassa kevään merkkejä. Sitten kun olen kuvannut, teen siitä sähköisen kirjan. Meillä Renkomäen koulussa on käytössä Green Screen Studio, jonka avulla kaikki koulun oppilaat saadaan siirrettyä mihin tahansa maailmankolkkaan, vaikka Pariisiin. Bonjour! Oh! Tai vaikka Havaille. Տերապաղարուտ է։ Yläkoulun oppilaat saavat käyttää tätä lähikirjastoa esimerkiksi tiedon hankkimiseen, vaikka projekteissa. Moi Melissa, miksi olet täällä? Eikö sinun pitäisi olla luokan kanssa? Opel toi mulle vihreän passin. Se mahdollistaa mun liikkumista koulussa ja lähiympäristössä. Huippua! Meillä Renkomen koulussa oppilaat käyttävät iPadia omien liikuntasuorituksiensa kuvaamiseen. Leevi ja Rasmus, tulkaa käymään. Mitä te kuvaatte? Kärryn pyöriä voltteja päällä ja käsimässä. Käsimässä seisottaa. Sen jälkeen kun Rasmus on tehnyt niitä, niin mennään Mennäänkö koittaa? Joo. Ja tässä oli Renkomen koulu.